thank you. traveling itu kadang-kadang lebih bisa dilihat kayak a psychological journey. Bagi gue traveling itu kayak uh, satu metode untuk kita bisa belajar melihat sesuatu yang baru atau dengan perspektif baru. Kadang-kadang bisa as a way to synthesize new ideas. Jadi because kita kayak expose ke different kinds of experience, bikin kita jadi bisa <clears throat> gain a better understanding aja where we are, what we need to do, role kita sebagai manusia gitu in a way seperti gimana gue mau pilih a certain destination tuh karena misalnya ada an architecture landmark atau nggak misalnya ada cultural landmark yang sebenarnya tuh mau ke sana untuk you know belajar kayak desain detailsnya atau pengalaman ruangnya atau nggak bahkan misalnya pengen tahu sih ceritanya tentang si si bangunan atau si landmark itu tuh kayak gimana tapi terus begitu ada this other approach yang basically uh, what sort of emotional atau psychological quality sih yang sebenarnya gue lagi pengen cari. <clears throat> Jadi misalnya itu ada satu land art dibikin oleh this artist namanya Nancy Holtz itu in the middle of nowhere gitu jadi <clears throat> di central Utah kalau nggak salah tapi pokoknya kota terdekat tuh eh, uh, 90 mile 150 km nggak ada signal jalanannya udah nggak ada aspal and uh, kita juga nggak begitu bisa rely on Google Map karena karena you'll, you'll be completely disconnected gitu tapi uh, the whole journey ke sana terus di gitu kayak nggak ada orang sama sekali um, apa namanya you'll feel a completely different way of experiencing bukan hanya art tapi basically yourself in that space gitu tapi terus udah gitu other trips misalnya yang agak bikin kita jadi lebih humble gitu ya a trip yang bikin kita untuk bisa explore the way people live in a very remote village kayak tahun lalu <clears throat> gue dan beberapa teman-teman sempat uh, apa namanya ke satu desa di Kalimantan Tengah yang mereka benar-benar masih hidupnya justru jauh lebih sustainable daripada kita tapi orang orang kota tuh selalu nganggapnya itu terlalu terbelakang tertinggal dan lain segala macam padahal mereka tuh punya banyak wisdom yang lebih relevan gitu dibandingin kita those type of trips bukan hotelnya keren nggak ada there's there's no apa ya modern comfort tapi itu uh, ada a lot of psychological lessons yang kita bisa pelajarin dari situ kalau misalnya mau milih satu tempat atau destination atau location kadang-kadang juga bisa lebih uh, aware terhadap the psychological qualities yang kita bisa dapetin gitu jadi um, gue gue suka fotografi. I think the camera itu juga bisa ngeframe untuk apa yang kita mau lihat gitu you know karena ada keterbatasan frame uh, tapi terus begitu at the same time karena ada cahaya dan lain-lain juga itu kasih the sense of time di dalam di dalam apa yang kita mau capture gitu sejak mungkin 5-6 tahun yang lalu um, gue jadi jadi ke expose to this uh, film uh, photography lagi. Nah cuma di situ uh, ada banyak hal yang ternyata jadi jadi seru gitu ya untuk di discover di luar dari the fact that kalau misalnya kita setiap kali foto jadi nggak usah ngeliat-ngeliat lagi dan nggak ke distract terhadap itu and at the same time <clears throat> there's a lot of limitation. Jadi uh, misalnya satu roll cuma 36, jadi uh, kita jadi mikir yang mau difoto tuh apa sebenarnya. Tapi terus deh gitu jadi ada again internal discussion. Oke, okay, what do I want to remember gitu atau enggak what moment yang sebenarnya worth uh, capturing sih sebenarnya. Atau enggak uh, what story do I want to tell gitu. Ini sebenarnya tools untuk remind ourselves terhadap sesuatu. Tapi at the same time ini bisa jadi tools untuk uh, waktu itu kita melihatnya tuh apa sih? What do we see? Do we see um, emptiness gitu? Atau do we see chaos? Atau do we see uh, expressions? Atau atau apa gitu? Jadi when you're um, very chaotic atau nggak stressed out, <clears throat> terus dia gitu kayak ah I want to see those images gitu ya. Those images tuh reminds me of this place yang bener-bener cuma ada suara angin doang nggak ada suara-suara lain, nggak ada orang lain dan lain segala macam. Um, an image bisa bisa give you that that quality. Misalnya ya, misalnya nih ada satu foto <clears throat> waktu itu yang foto yang ini, yang ini itu fotonya kayak di Salt Flats, Salt Flats di di di Utah. Terus dia gitu kayak hmm, apa namanya? sebenarnya ini sebenarnya ini tergenang banjir dikit gitu ya terus begitu tiba-tiba ada segerombolan orang-orang gitu di situ um, apa namanya yang ternyata yang ternyata sebenarnya mereka uh, turis Cina dari satu bus gitu loh maksudnya uh, ternyata sampai juga sampai sampai sana gitu ya tapi basically kelihatan banget how displaced these humans are gitu in the surrounding environment kayak they don't belong there gitu cuma it's almost apa namanya kelihatannya agak-agak kayak surreal gitu yang misalnya landscape seperti ini atau nggak misalnya um, apa namanya atau nggak seperti ini ini walaupun dia di perannya agak kecil ya cuma ini bener-bener ini aja uh, I remembered very vividly bahwa nggak ada nggak ada suara apapun gitu ya dan terus dia gitu kayak you know uh, maksudnya mungkin kalau bisa dibilang um, my style atau estetik itu emang agak minimal gitu jadi I try to reduce um, apa namanya clutter atau nggak justru malah clutter emang dibikin supaya itu nggak jadi main focal pointnya hal-hal kayak gitu ya kadang-kadang bikin kita jadi kayak oke okay, sebenarnya what's what's the importance um, message nih yang mau ada di mau di deliver di situ gitu maksudnya. So, um, so ini it's like a personal zine yang waktu itu pernah bikin. Uh, this was on a trip to north, northern Denmark di namanya Skagen namanya nama daerahnya. Nah di sini tuh um, ada satu area di mana ada banyak peninggalan bunker dari zaman Perang Dunia Kedua gitu. Nah ini semuanya stranded di di pinggir pantai dan karena udah 60 tahun atau 70 tahun jadi mereka tuh uh, erosi juga ya. <clears throat> Nah, jadi um, ini sangat distopian banget sih sebenarnya. Jadi tinggal uh, apa namanya taruh Tom Hardy di situ udah bisa kelihatan kayak sequelnya Mad Max. Nah ini ada beberapa nih yang bentuknya almost like an alien spaceship yang crash landed gitu di situ. Terus udah gitu ada sebagian di sini tuh udah masuk ke dalam tanah gitu. Jadi apa ya istilahnya sangat unusual aja nih misalnya this ini yang kelihatan di sini mungkin sesuatu yang paling berharga atau mahal di dunia itu kan perspektif ya um, inspirasi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang kita dapetin tapi kadang-kadang it's something yang we process Nah ini nih uh, something yang emang uh, gua rasa juga emang harus diasah. And I think traveling is one of the best way to do that gitu karena itu allows us untuk bisa ke expose to things yang nggak biasa kita lihat setiap harinya gitu. Cuma sekarang questionnya itu adalah gimana caranya kita mau melihat sebenarnya kita harus belajar untuk bisa put ourselves out there and to engage gitu dengan other people gitu ya atau nggak dengan nggak hanya dengan orang sih tapi dengan surrounding nature that's how I sharpen my senses uh, dan dan bikin diri gue tuh jadi agak bisa dibilang gampang terinspirasi gitu jadi misalnya um, <clears throat> waktu itu yang pas kita ada trip ke Kalimantan Tengah itu benar-benar di desa yang terpencil uh, itu 9 hari nggak ada listrik dan nggak ada uh, koneksi telepon internet pun uh, di situ kita uh, bekerja sama dengan ada kelompok ibu pengrajin nah di situ tuh uh, oke okay lah maksudnya mungkin melihat bentuk-bentuk anyaman basketnya dan lain segala macam tuh uh, udah beberapa kali lihat gitu. Jadi in terms of aesthetic atau visual itu something yang udah agak familiar. Tapi pas sudah mulai ngobrol terus udah gitu ikut-ikut <clears throat> coba coba-coba dan lain-lain segala macam ngobrol sama bapaknya, sama ibunya, sama anaknya dan lain segala macam. I had this uh, enlightenment gitu in a way bahwa oh ternyata uh, budaya mereka nih um, seperti ini gitu ya. Jadi mereka ternyata bikin kerajinan dan lain segala macam tuh bukannya saya mau bikin biar bisa dijual. Jadi saya mau bikin karena ini saya mau pakai terus udah gitu kalau anak saya butuh saya bikinin lagi dan lain segala macam uh, e, bukan hanya bentuk barangnya doang tapi sebenarnya the purpose of making it tuh it's something very different artinya konsep mereka terhadap commercial, commerce itu beda gitu ya. Atau nggak bahkan capitalism juga mungkin nggak begitu nggak begitu existent gitu. Jadi the way they see life is differently. Artinya kalau misalnya mereka nggak lihat uang itu menjadi main value, artinya main value-nya apa? Oh, bisa lain-lain lagi. The fact that mereka take care of nature, nature take care of them. The fact that mereka bikin sesuatu itu benar-benar ada intentionnya. That is something yang very inspiring gitu. Ini malah benar-benar mestinya orang kota nih belajar dari orang desa, bukannya kebalikannya. Nah itu tuh, I think those questions tuh we need to ask ourselves. Karena kalau kita dikelilingin di satu ruangan yang semuanya sama, pekerjaannya sama, account yang di follow juga sama <clears throat> kita jadi perspektifnya jadi sangat sempit gitu those are the most valuable things basically yang bisa di gain from traveling and itu nggak harus you know pergi 15 jam naik pesawat or you know kemana it could be it could be anywhere gitu tapi yang paling penting gimana caranya kita bisa ngasah our senses untuk kalau when we are exposed to something slightly different atau nggak bahkan something yang common kita bisa identify Eh, the point of differencesnya itu yang bisa bikin kita juga selalu uh, apa inspired and engaged.